जब भी देखी तोरा पे सजनिया भई जाही ना मैं बेगा सजनिया भई जाही ना मैं बेगा तोरा देख ले नहीं मन मनेगे आ है तो देख गया सजनिया